amekutana na watu watatu hao watu watatu ambao ni wana vipeperushi vya Freemason ambayo mm. makaratasi ya Freemason wanabandika bandika si unajua mm. sasa yeye ikabidi agewe kile kipeperushi kimoja kaambia sasa kama unataka utajiri mimi kwa nataka uue katika familia yako nataka umuue mama yako mzazi mm. umeona kwa hiyo umekubali umekubaliana na matakwa yangu nilokuambia yeye mimi nimekubaliana na matakwa yako ulioniambia kabla amezidi kwenda kumbe lile lishaanza kugeuka kuna siku saa amekaa ndani kaka yangu kitu kikamtokea kinyume cha maumbile, kimemtokea kitu, anamwambia wewe mwanamke, naomba usome swala zako za mwisho. Anamwambia nani? Anamwambia mama, mm. soma swala zako za mwisho sasa hivi, mm. nataka nikumalize. Umeona? Akasema nataka mimi niombe dua. Eh, omba dua, nataka nikumalize. Akasema ni kwa kosa gani? Ndio nimeshakwambia, na ukiendelea ubishi na shangana kupiga nacho hicho chuma nilichokishika. Mama akasema basi subiri niombe dua. Nikishaomba dua tayari, wewe utanimaliza. Mm. Nikabidi mama aombe kweli dua mbele yangu. Kaomba dua pale, akasimaliza kuomba dua, akamwambia sasa mimi nataka unimalize, yani malize, nishamaliza kuomba dua. Mm. Yule kweli kakichukua kile chuma, kakinyanyua, kaja tena tamaa ikamjia. Hiyo hiyo roho ya kutaka utajiri imemjia. Kuja pale kwa baba, baba, iwezekani Mimi ni getu ya tia nyumba, mimi bado naitaka. Kamkuta baba yuko kitandani kalala. Akamchukulia nini sasa? Kamchukulia tena shoka lile lile la siku ile. Mm. Ikabidi ampige tena pale shoka kitandani bwana. Mm. Umeona? Kumpiga na shoka kitandani mzee wa watu tena kazima. Tukasema baba la kichwa pale pale poshono, pale pale kaenda kufumua tena nyeusi. Eh, eh, wamepigwa tena pale baba. Kutoa zile karatasi tatu akamwambia zile zikarata, akatoka wakatoka nje akasema huyu hapa mama yake yupo, abidi wote tuitwe kifamilia pale. Mm. Yaani kwamba tuongee kifamilia. Mm-hmm. Huyu mm. kwanza alikuwa na swali kwenda msikitini kabisa. Yaani unaona Swigida hiyo alikuwa anaenda msikitini ana swali. Eh, mm. anaenda msikitini ana swali vizuri, yani alikuwa na swali ni swala tano kabisa. Mm. Lakini baadaye kapata tamaa ya vishawishi mm. ambavyo alivyoona kishawishi cha kutaka utajiri haraka haraka. Mm. Umeona? Kumbe na mambo ya ya mambo ya ya, ya ufilimason filimason. Mm. Umeona? Tuko eh eh. naitwa Sharifa mm. mimi katika familia ni mtoto wa nne mm. pia nilikuwa na kakaangu katika familia hiyo hiyo ambayo ndio katika watoto wanne mm. huyo mm. ni kaka yetu wa kwanza mm. huyo mm. kaka yetu alikuwa hana mwanamke hana nani yani tuko tunakaa familia moja yani pale kifamilia baba mama na watoto sasa huyo kaka yetu alikuwa anafanya mishimishi zake za kazi ambazo za kuuza biashara anauza nguo viatu umeona anarudi nyumbani vizuri tu, tuko kifamilia. Katika familia yetu sisi, baba yangu ni muislamu mama ni Mkristo. Mela. Sasa kaka yetu alikuwa anapiga mishemishe zake za hapa na pale. Sasa katika mishemishe zake kuna siku moja katika tem, kutembea tembea kwake kampata mwanamke. Huyo mm. mwanamke akaja alimpenda mwenyewe amependana huko alipokutana. Mm. aje nyumbani awasimulie wazazi wake, baba na mama. Mm mwanawasimulia baba na mama. Mm. Katika kuwasimulia akamuuliza, akamwambia mama, bwana mimi nimempata mwana nimempata mwanamke. Mm. Mama akasema kama umempata mwanamke sio mbaya, ndo vizuri. Wote amewambia na baba sio mbaya, ndo vizuri, maana tu kama umeamua mwenyewe kutaka kuoa basi wewe oa, umeona? Mm. Basi ikabidi ndo ye mwenyewe atoke. Kuna siku kweli akakaa anaotelea na mahusiano yao, na sisi tupo pale nyumbani familia Siku ya akakaa akasema, basi huyo mtu nitamleta nyumbani mumuone. Mama akasema sawa, hamna tatizo. Siku ya kaja jioni kama saa kumi kumi mm. kuja pale amekuta kweli pale mwanamke yule amekuja ameongea pale vizuri na wazazi vizuri, ah, basi kama mwenyewe umeridhika, si tuko tayari. Kweli katika kumatembezi yao amekaa kaa, maana amekaa muda kidogo, ikabidi atoe barua kwa yule msichana, akamtolea barua, akamtolea mahali, akaoa kweli, pale ndoa imepita, ila ilikuwa kimya kimya tu mm. Kwa hiyo katika kuoa pale ikabidi amchukule mwanamke aje kukaa naye pale pale kifamilia, lakini kila mtoto na chumba chake. Mm. Akaa na kapa Sasa katika kaakaa zao nini chakula vinapikwa kifamilia, watu tunakula nini, yani ngo napika kifamilia, ila wale yeye kurudi anapikiwa chakula chake na ikiwa kwenye poti chake kama yeye na wifi tukawa tunakaa napiga nao vizuri story, nacheka wifi wifi wifi, si unajua ile kifamilia, yani furaha yani imeendaenda. Sasa kuna siku katika mihangaiko yake hapa na pale amekutana na watu watatu hao watu watatu ambayo ni wana vipeperushi vya Freemason ni makaratasi ya Freemason wanabandika bandika, si unajua mm. Sasa yeye ikabidi agewe kile kipeperushi kimoja mm. akaja kukisomea nyumbani mm. katika kusoma na mke wake, basi mwanamke kakubali, wakawa wameshauriana ndani, bwana mume wangu, mbona hata mimi nimehamasika mambo haya kama vile twende tufuatilie kwenye mambo haya, inaweza kuwa huyo akawa anaweza mambo hayo, twende tunaweza tukapata na sisi tukahamasika utajiri, tukapata utajiri wa haraka haraka. Basi katika ku, na yeye naye vile vile ah, mimi mwenyewe vile vile naona sielewe, bora kama vipi tu, tuende tu kwenye utajiri, tunaweza tukafanikiwa. Ikabidi watoke sasa, waende mpaka wapi? Wakapiga simu kwanza, kabla ya kutoka akapiga simu pale nyumbani kupiga simu kweli yule pale mganga wa tiba asili pale akabidi apokee ile simu. Kupokea katarajia, bwana, mimi niko Tegeta. Kabidi watoke sasa, njoeni siku ya Ijumaa, sababu siku ya Ijumaa watu wanakuwa wengi, ndio vizuri, njoeni. Kabidi watoke asubuhi kama saa mbili mbili hivi, wamembeba mtoto wao na wenyewe wameenda wapi? Tegeta. Sasa kufika kule Tegeta kweli wamefika katika hilo jengo hilo, maeneo ambayo yupo huyo mganga wa tiba asili kaingia mle ndani wenyewe, wakakaribisha vizuri, karibuni karibuni. Amekaa pale akasema, ah, mmekuja? Eh, tumekuja. Akasema sawa, katika mmekuja nyinyi hapa, je, katija kuja kwenu mnaumwa? Maana hapa mimi natibia hadi maradhi sugu, ukiwa na UTI, ukiwa na chochote kile ambacho hata ukimwi mimi natibia. Kwa hiyo kama mmekuja hapa mna tatizo, ah, si tumekuja hapa hatuna tatizo, hatuumwi nini wala nini, ile tumekuja hapa tulikuwa na shida ya utajiri mm. umeona yule mganga akaanza kusema ah, kama mmekuja kwa sababu ya swala la utajiri basi msiwe na wasiwasi ila mso leo nitawaambia leo nyewe njendeleeni kuja tu nitakuja kuambia siku moja nitawaambia mm. kaambia sawa basi hamna neno ila mnakuja kuswali hapa hapa kwa sababu watu wanaswali hapa hapa kila Ijumaa mm. kaambia hamna tatizo haya akawa anarudi nyumbani wakija pale nyumbani tulikuwa tunashangaa hivi tulikuwa tunaongea naye vizuri tunapiga naye stoki baadaye kaanza kama kututenga Mm. Tunajua katika familia mlikuwa mnacheka wote vizuri, mnakaa kama ni familia, ni furaha, lakini baadaye inakuwa kama mtengano fulani. Mm. Tukashangaa, mm. huyu mwenzetu mbona sasa hivi anatukwepa kwepa? Mm. Kwa nini atukwepe? Ila tukaona ah, tukawachukulia dada wenyewe wameamua. Si unajua huwezi kuwafuatilia. Mm. Dada wenyewe wameamua, hatuwezi kuwafuatilia. Mm. Kabidi tukae tufanye tutulie. Basi tukasiri naendelea na stori zetu na, na familia yetu nyingine, hao wenyewe wakirudi, saa ingine wanatusalimia, wanaingia ndani, hawatoki mpaka usiku mpaka asubuhi tunasema kwani ah, mbona sasa hivi wame, wamebadilika sana kwani kuna tatizo jibu la mama sema ah, achaneni naye labda atakuwa mwenyewe ana mambo yake huwezi kumforce ni achaneni naye atapojisikia kuongea na sisi ataongea na sisi lakini kama ajisikii achaneni naye basi tukawa tunaendelea unapiga stori tu zingine nini nini siku ya siku wakatoka yeye na mke wake mpaka wapi tegeta tena wakawa sasa wanakaa wanafuruliza misikiti ya kawaida waende kuswali, ukabidi waende huko, kajua ule ustazi, yani alizani kama ustazi wenyewe, kumbe sio, yaani ni mganga wa tiba asili, yani mambo mengine tu wenyewe, umeona mm. tamaa ambazo zilizo zilizokuwa zinamponza mm. basi kabidi atoke zake uu, sikwe na mke wake, tutoke bwana, mke wangu tuondoke zetu, ah, tunachelewa. Ikafika kipindi mpaka wanapika ugali wanaondoka nao na mweza eh, mbona wifi yangu unapika ugali? Ah, si unajua tena sasa hivi hadi ugali naenda nao huko huko Nikamwita huko huko naenda nao huko huko wapi? Mm. Naenda nao huko huko nani tunaposwali. Nikamwambia mm. ah, huko unaposwali eh. Kasi, eh, kweli sasa hivi sio mchezo. Hadi ugali sasa hivi mnaenda nao kwa huko tena imekuwa balaa. Ah, si unajua tena kwenye mafanikio lazima usikatae kitu, lazima wewe ufanye unavyotaka. Mm. Kaambia haya, wametukaza wenyewe, wameondoka. Kuondoka wamekaa huko mpaka saa mbili usiku, wamerudi nyumbani pale kurudi pale nyumbani, basi kakawa napigia kwa ah, sasa hivi swala sasa hivi naikubali sana. Yaani tangia nimeanza kwenda msikiti mingine hii msikiti yenyewe na huko napoenda sasa hivi yani tofauti. Mm. Nikamwambia kwa sababu gani? Ah, yani huku kuna hamasika sana kuliko hata huko msikiti tunaoenda yenyewe yenyewe. Kasema hmm. eh, kwani huko msikiti mnaoenda uko vipi? Yani ah, hiyo yani sio msikiti, yani ni nyumba ya mtu, lakini huyo baba huyo anaswalisha sio mchezo. Mm. Tukasema ah, ila sio mbaya kama mwenyewe umeamua Kwenda hivyo, kwenda huko ulipokuwa umeamua kwenda huko sio mbaya. Ndio vizuri. Haya, kaa naudi pale anakaa na kula, tunaongea naye vizuri kama kawaida. Sasa kumbe yule baba kule, huyo baba ambaye ndio mwenye tiba asili, walijua kwamba ustazi, kumbe sio ustazi wa kawaida, kumbe ustazi wa Freemason ya. Mm. Umeona? Akaanza kumwambia, leo ndo siku yako ya nini? Ya kuja leo siku yako ya kuja mm. tuongee hapa, kuna vitu nataka nikwambie. Anamwambia huyu kakaangu mm. ah, eh, basi wamekaa akaambia kijana, mimi nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Kama kweli wewe unasema umesema unataka utajiri, kaambia mimi nataka kweli utajiri. Wapo na nani hapo? Wapo na wifi yangu. Kweli mimi nataka utajiri. Kaambia sasa, kama unataka utajiri, mimi kwa nataka uue katika familia yako, nataka umuue mama yako mzazi. Mm. Umeona? Umeona? Nataka kumo nimuue mama eh basi hamna neno, mimi mwenyewe napenda hivyo. Kwa hiyo umekubali, umekubaliana na matakwa yangu nilokuambia, mimi nimekubaliana na matakwa yako ulioniambia, mimi niko tayari kumuoa mamaangu. Asema uko tayari kumuoa mamako? Eh, basi hamna tatizo. Yuko sasa, mimi nakuomba kesho nenda kamuulize mamako jina. Ukishaenda kumuuliza mamako jina, akishakwambia jina lake tu, wewe njoo hapa tu, tuanze kutengeneza kazi zetu. Mm. Kaambia sawa. Basi katoka kule na mke wake kwa furaha wamekuja mpaka pale nyumbani, mnashangaa furaha sio mchezo. Tunauliza eh, leo mbona mna furaha sana? Ah, leo tumefurahi sana leo, kumbe kuna vitu ambavyo viongea kule mm. na huyo Freemason huyo ambao mlikuwa anamjua mganga, kumbe eh, wanamjua kwamba ostazi wa kawaida ambao wakuhutubia watu, kumbe sio mtu mzuri, yani ana mambo yake mabaya ambayo anayafanya yeye bila wao wenyewe kujua mm. basi ikabidi pale warudi nyumbani pale na kuambia furaha nini, si unajua mm. ah, tumekaa zetu. Sasa siku hiyo asubuhi mama amekuwepo pale nyumbani pale, yuko na baba mm. Kuwepo pale nyumbani akamuuliza mama, mama ye, eh, kuna kitu mimi nataka niku, nikuulize kidogo, kama uta akasirika kutoka ukaka ndo anamuuliza mama mm. kitu gani tena? Yuko mwani mama, wewe jina lako nani? Mm. Yeye akamuuliza wewe jina langu la nini? Umeona? Ah, mimi nilikuwa nataka nijue tu jina lako unaitwa nani halisi? Mm. Akaambia wewe kwani unataka jina langu la kazi gani? Kwa sababu unaning'ang'aniza jina jina. Ikabidi amtajie. Umeona? Sasa kitoka wangu mtajie yuko ah, mimi nilikuwa nataka jina tu, hayo mambo mengine hata sina shida nayo kukuuliza sana. Jina ndo nilikuwa nalitaka. Mm. Akasema sawa, nimeshakusinisha kutajia eh. Baba yake baba naye anamuuliza, kwani na mimi naye nikutajia jina langu? Akamwambia ah, ah, mimi nilikuwa nataka mama tu jina lake, basi sio wewe. Mhm. Mm Akasema ah, sawa ikabidi atoke zake sasa pale na mke wake wameogaoga tayari, fanya haraka tuwai bwana, sasa hivi swala itatupita. Wametoka zao eh, wameondoka zao mpaka kule kufika wameenda na kikaratasi ambazo si jina lile wamelichukua wamelikopi la mama lile wameliandika pale wamechukua karatasi ile waliokopi jina wameenda nao mpaka wapi kwa hiyo nani mganga huyo mm. mpaka mm. hapo kufika pale akaambia bwana sisi tumekuja ule mzigo uliotuelekeza uliotuambia sasa leo tumetekeleza ni huu hapa, ambayo ni karatasi hapa tushapata. Ah, hiyo eh, leto hapa kidogo. Umechukua ile ameisoma. Uisoma akasema ah, hapa si ushakamilisha. Kwa hiyo cha msingi wewe unachotaka ufanyeje, yani mpaka wewe mama upate utajiri, wewe ni yako unataka ufanyeje ufanyeje? Akasema wewe vovote utavonifanyia mimi, mimi niko tayari. Mm. Akaambia sasa mimi nakutengenezea majini haya matatu. Mm. Hayo majini matatu unaenda kuweka kwenye chumba chako mm. cha kulala kile unapolala na mke wako ndio unaweka yale majini matatu mm. yale kabla yamezidi kwenda hali ndani kunabadilika utaona kwa sababu kama kuua inabidi uue familia mzima mm. usiue tu mama tu kwa mm. sababu ataanza mama afu atafitia baba atafuatia familia yote wewe ndio mambo yako atakuwa mazu mazuri mm. ya yaani jibu akasema hamna shida mimi nachotaka mambo yangu kamiliki mm. sawa ikabidi e, achukue ile manari makaratasi yale karatasi nyeupe, ile karatasi nyeupe wakaanza kutengeneza tengeneza, kaza kuandika andika mambo yao wanayojua wenyewe Umeona, mm. ameshaandika kila kitu, akachukua na lile jina la huyo mama akaandika mule kila kitu mm. yote amekamilisha kabisa tayari. Sema oh, hizi karatasi umeziona? Eh, ziko ngapi? Ziko tatu. Kasema sasa hivi unaenda kuweka kila pembe mm. ya chumba mm. E, pembe moja imebaki, weka kila pembe. Hizi karatasi ziko tatu, weka pembe zote hizi, pembe moja mbili tatu, basi hii nyingine acha sema mm. sawa akachukua kweli ile karatasi kaondoka nazo. Ile karatasi lakini ni jini, yaani unaona kwa macho ya kawaida unaweza kusema ni karatasi mm. lakini yule ashampa kitu ambacho ni jini kinaenda kugeuka ndani mm. E, ikabidi atoke pale, waje usiku kama saa mbili wanawake wanakaga mpaka saa mbili sikuingia mpaka saa nne ya usiku wanakaa huko huko mm. wanaswali tu huko mm. umeona basi wamerudi pale nyumbani saa mbili mbili wametukuta pale tunapiga stori wenyewe tumesha kula ugali tayari, au kwa sababu wakafika kipindi mpaka hata chakula wanakataa kula kwetu mm. wanapika wenyewe wawili tu mm. umeona ah, kufika pale vipi mama safi tu, si anajua anachokifanya kitu gani, anafanya ah, anamsalimia kwa mbwembwe, si anajua mimi wewe muda wote unadondoka tu mm. kwa usinisumbue mm. basi vipi mama hapo vipi mbona ametulia tulia hapo eh, si tumetulia vipi za huko safi tu tumeudi zetu salama, ambia haya sawa wameingia ndani na mke wake amejifungia mlango mm. kumbe mle ndani ndo walikuwa wanachukua ile makaratasi wanaweka kila pembe si tunaona mlango umefungwa kumbe kuna mambo yao wanayafanya mm. tumekaa zetu wenyewe tumetulia mm. ikabidi tukae pale tunashangaa siku akatoka zake mwenyewe na mke wake kama kawaida wanaenda wanaswali wanarudi sasa kuna siku amekaa mamangu akamwita dada pale mm. akaanza kumwambia mbona kaka yenu simwelewelewi? Kwa nini sasa hivi mbona naona kama mtu ambaye alobadilika, kama mtu ambaye alochanganyikiwa fulani? Umeona tofauti na nyendo zake za zamani sasa katofa, yani kumetofautisha kitu fulani simuelewi, yani yuko vipi? Mm. Umeona? Kwa sababu juzi nimelala nimeona kama watu wamenisimamia, nimesimama katika ukuta, kitu kikanichanganya Mm. Asubuhi naamka nimekurupuka, nimechanganyikiwa, nimekaa mtu kama mtu mwenye mawazo, nikawa nafikiria yule aliyonisimamia kwani kuna kitu gani? Mbona nasielewi? Mm. Alafu mm. na nyendo anazozenda nazo kaka yako simuelewielewi. Kwa hiyo nachanganya ile ndoto niliyoiona, alafu namchanganya na kaka yako anavyonifanyia huko ndani, naona simuelewi. Jibu la dada akasema, wewe achana nayo, kama kuna kitu ambacho kibaya atachokifanya atachofanya basi utakuja kuona, lakini kama ana mwenyewe kaamua kukaa wajitenge au kuna mambo yao wenyewe wanafanya, wewe achana nao. Mm. umeona yeye mama akasema sawa mi nakusikiliza wewe na mi sina kuongea mi namwachia mwenyezi mungu mm. haya atoke pale mwenyewe yeye ana habari yeye kila siku anazurura tu mara huku mara huku kuzurura kuishi mm. sasa siku hiyo wamekaa ndani si unajua kile kabla amezidi kwenda kumbe lile lishaanza kugeuka kuna siku saa amekaa ndani kaka yangu kitu kikamtokea kinyume cha maumbile kimemtokea kitu ambacho cha utofauti, yani tofauti mm. yani mfano kama utumbo, si utumbo umetoka tu kwenye mwili wake, kwenye mwili wake. Mm. Akabidi amwite mke wake, mke wangu, mke wangu, hebu njoo niangalie mara moja, mbona najiona na hitilafu mm. Ikabidi mwanamke aingie ndani amchungulie, ah, kwani mme wangu, mbona umepatwa na nini? Mm. mbona mm. unanitisha hata mimi mwenyewe na sijawahi kuona vitu kama hivi vya maajabu mm. umeona hata mimi sielewi ikabidi basi awafanye siri yaani mke aliona nini eh? mke aliona nini mke aliona kama mfano utumbo umetoka umetoka kwa njia kinyume cha maumbile yani nyuma kwa njia ya Yakobo eh uh-huh. vitu vimetoka mm. ikabidi amwite mke wake ndani amwambie mke wangu mbona mimi sielewi nimeenda chooni mm. najiona kuna kitu kinaninginia Mm. Kwani tatizo nini? Hebu njoo niangalie yeye mara moja. Alikuwa mke mke wake nje, akamwita ndani, njoo mara moja nikwambie kitu. Mm. Kabidi amwangalie pale ndani. Kuangalia akasema yeye eh, kweli hadi mimi hicho kitu kinanitisha. Kwani tatizo nini? Hata mimi sielewi. Mm. Ikabidi eh, amwambie basi subiri nikubandikia maji ya moto. Mm. Alafu ukishaubandikia maji ya moto twende chooni. Mm nikuangalie kama vipi nikukandekande, naweza likarudi, huwezi jua, itakuwa na matatizo tu labda. Akasema sawa, kabidi abandikiwa maji ya moto ya uvuguvugu. Sisi tupo pale nje tunapiga stori na tunacheza karata mm. Ametoka pale kweli, kalikuwa maji wenyewe pale akaingia chooni bila kumwambia mtu aina yote, kitu unaona anahangaika hangaika, mara chooni mara ndani, mara chooni mara ndani mm. Eh, mbi mkubwa hapo kipindi cha mama yangu ameenda wapi? Mm. Maana anapenda kwenda church kanisani yani. Mm pale ametuacha familia tu na watoto wa kike ndo tuko pale tunacheza tu karata, ilikuwa kama jioni jioni mm. kabidi utoke pale wenyewe cha cha cha mpaka pale waingie chooni. Kuingia chooni kweli akawekwa kile kitu kile kimeingia ndani, wamemsokomeza kweli, kile kitu kikazama ndani Umeona? Kuza kwenye kimezama ndani kweli alikuwa anamkandamiza na maji ya moto kikazama kweli ndani. Nani alikuwa anakandamiza? Sasa wifi na mke mtu na mke wake wako chooni huko. Ehe. Akamkandamiza kile kitu kweli kimeingia ndani yani karudi tumboni eh, kimerudi tumboni akakaa sawa eh. mm. basi alile kaja kutokea kwa siku ile moja, yani kama imeonyeshwa maonyesho fulani, baadaye ikapotea. Mm. Akawa anaendelea na shughuli zake kama kawaida, kwenda kazini, kutoka kazini anaenda huko kuswali huko, anaenda kuswali kila kama kawaida, anaenda huko kwa sababu kaacha kuswali kwingine, wakawa wanafuatilia huko walipoambiwa kwenye mambo ya utajiri. Mm. Wakawa anaenda sasa kuswali kama kawaida, wanarudi wanaswali, wanarudi anaswali, anarudi, umeona? Sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu Bwana akitaka kumwadhili mtu au kumuonyesha kwamba huyu mtu sio mtu mzuri, angalau ni ndugu lakini sio mtu mzuri. Mm. Ikabidi siku hiyo amerudi kama mida ya saa saba mchana. Pale nyumbani alikuwepo huyo mke wake, afu alikuwa na familia ambayo ni mawifi ambayo ni sisi. Tumekaa pale. Mwanamke yule alikuwa anapika ugali. Mm. Unaona anakorogea uji wa ugali huu mm. ule uji ukawa unatokota pale nje, ulikuwa na mtoto wao mwenyewe, kile kitoto kinacheza cheza pale nje mm. umeona. Sasa kidogo kuingia yeye ilikuwa kama mida ya saa saba hivi mchana, kaingia haraka, yani kaja macho wangu wangu Mm. Yaani kama mtu ambaye alovutishwa bange ile. So unajua mtu kama unavutishwa bange au kama mtu ambaye ulopaga wa fulani hivi uelewi. Mm. Kaingia pale wangu wangu. Ah, kasema mbona leo kakaangu asalimii mtu wala nini? Mm. Moja kwa moja ruti mpaka ndani. We, we njoo hapa mara moja anamwita mke wake kiukali. Njoo hapa. mm. Ambia kwani kuna nini? Wewe ingia ndani, usiniweze kuna nini? Mm. Moja kwa moja mwanamke kaingia ndani. Katika kuingia ndani, anamuuliza kwani tatizo nini? Mbona sikuelewi mwanangu, mbona unakuwa kama umechange? Ah, wewe ingia ndani chako maana ukiniendelea kuniongelesha nitakufanya utakisahau katika maisha yako. Mm. Kabidi wa mwanamke aingie ndani maana anaogopa. Anasema, "Eh, mbona mwanangu leo kanichangia na siku zote anakuwa na furaha. Mm. Leo mbona kachange?" Kabidi aingie zake ndani pale. Kuingia ndani, uji umeuacha nje unatokota hapo. Mm. Sasa mimi nashangaa mbona wifi hayatoki nje nusu saa mzima, uji unatokota kusonga gari usongeki kwani nini? Kumbe yule alikuwa kashamshikia kisu ndani. Mm. Umeona akachukua kisu kamwekea kwenye shingo hapa. Anaambia ukifanya pioko na kumaliza. Mm. Umeona? Sasa mimi sijui kwa sababu mimi si unajua mambo yao ndani huwezi kufuatilia. Wewe unajua wenyewe wana mambo yao, uweze kuwafuatilia. Mimi niko zangu nje tu hapa nimekaa. Mara kidogo nakaa kakaa kidogo nusu saa mzima nashangaa wifi kama anapiga kelele mm. umeona nikajua labda wanapigana ametibuana kumbe kuna mambo yao ambayo anafanya kabidi acho amfanye tena kinyume cha maumbile mke wake mm. umeona kambadilikia tena kisa hiyo haina kisa yani kachenji sasa si vitu vishaanza kubadilika ndani vimeanza kugeuka humo mm. e, vile vitu walivyovitegesha vishaanza kugeuka kwa hiyo vimeanza kuwachanganya kichwa mm. E ikabidi sasa achukue aze, aze kuchukua kisu haraka haraka akamrusha kitandani kampigiza kwenye kitanda huo. kumpigiza kwenye kitanda ya mwanamke alikuwa kavaa jinzi jinzi kaitatua kama utafikiri kama jinu ya huyu radi. umeona kaichana kwa nguvu jinzi na ngumu sio mchezo huwezi kuichana hivi bila kiwembe lakini kachana na mikono mm. kuchana kwa mkono kambadilikia kamfanya kinyume cha maumbile pale Akamwambia sasa wafanya ujinga nikukomeshe. Sasa hapa ufanya pia kwa leo mimi na wewe. Mwanamke yule kafanya vitendo vile yule mwanamke analia. Mm. Yeye yeah, wifi wifi wifi anapiga kelele. Sasa nikasema kwani huko kuna nini? Na mimi sana naogopa nikimwangalia kaka yangu kashabadilika. Umeona? Mm. Sijajua kinachoendelea ila jinsi alivyopiga kelele naona sio alivyokuwa anamfanya mambo yale kinyume cha maumbile. Sasa mtu kwa sababu hujui chochote, wewe unajua ndio wamepigana wenyewe mambo yao. Unajua? Mm. Sasa kalia mwaka analia baadaye kakangu naona katoka na katoka funga vizuri zipo mm. mlangoni pa mm. kaondoka zake sasa katika kuondoka wifi katoka nje lakini naona kama mtu ambao ana damu damu yani kama mtu ambaye damu zinitoka miguuni ah, mm. namuuliza kwani wifi vipi ah kakaako kuna kitendo kanifanyia sijakipenda mm. nikamuuliza kitendo gani tena hicho kaniingilia kinyume cha mwombile mimi cha msingi na chambolea mimi hapa kukaa naye kakako ndio basi mimi na yeye iwe basi nawapigia nyumbani waje mimi wanichukue hapa mimi niondoke siwezi nikakaa hapa kakako sio mtu mzuri sasa hivi mm. mimi nikasema kwani kwa kosa gani kwa sababu mbona hapa mmenaona kaingia tu ndani afu naona mtu ah mimi mwenyewe simuelewa naona kama mtu ambaye alochanganyikiwa Hmm. Ila alikuwa ameshaniwekea kisu kabisa kwenye shingo ni yake sio niue hata simuelewi ila kisu kakitupa hapa hapa chini. Njoo kione wifi nikaingia ndani kweli kisu imekuta pale chini. hmm. Nikasema mm, kwa kama kafikia mambo kama hatua kama hiyo kweli hatua alofikia nayo sio nzuri. Mm Ila mimi nikanyamaza. Mama akarudi kanisani kaanza kumwadisia na dada zangu walikuwa nje wanacheza karata nikawahadisia wakasema eh kweli sasa hivi kashafikia hatua namna hiyo tena wao sio kwa mtiani Mm. Sijui kwa sababu gani. Kasema sielewi. Mbona walikuwa wanaenda vizuri kanisani huko msikitini? Mm. Kumbe waende msikitini sio kwa naenda hapa lakini naona sasa hivi wamechange. Watuelewe mm. sio kwa naenda msikiti gani. Sijui wenyewe achana nao. Basi mama akaja tukamwalisia, mama akasema, si nimekwambia ni nimwambia dada yako alikuwa alikuwa ananipingia. Nikasiku kaka yenu kuna vitu anavifanya sivielewi. Kwa sababu kila nikikaa namuona simuelewi mwanangu, lakini namuona kachenji. Mimi mwenyewe mwanangu namjua. Mtu mwenyewe mzazi unamjua mwenyewe mwanao alivyo, lakini namuona mwanangu kachenji. Si nikwambieni, lakini mtakuja kushuhudia tena. Nyenye mazeni Basi ah, tumekaa kaa. Silivyomfanyia hivyo wifi si yule wifi akaona kabidi apige simu ndugu zake kwa sababu gani kadhalilishwa mm. kabidi apigiwe simu ndugu zake halo halo e, dada dada njoo hapa mimi niko nyumbani kuna kitu ataje kuambia kabidi dada yake atoke kule tazara mm. aja kuja bwana mimi dada nilichokuja kukwambia shemeji yangu kaniingilia kinyume cha na muona mwenzangu kama mtu ambaye alochanganyikiwa cha msingi na cha mbolea mimi hapa sitaki kukaa tena mm. naomba nilete gari niingize vyombo vyote tuondoke huko huko nikajue maisha yangu mengine mm Jibu la dada yake naye kachukia kwa sababu gani huyu shemeji afanye mambo kama haya imefikia hatua mpaka hivi kama mtu mtaki si bora umwambie kuliko kumwingilia kinyume cha maumbile. Ikabidi sasa atoke api, aende kuchukua gari pick up ikaja pale. Wakahamisha vitu vyote pale ilikuwa jioni hiyo. vitu vyote wameingiza kwenye gari wameondoka. Wamembeba na mtoto kila kitu. Sasa katika kurudi kwa saa mbili mbili huyo kaka yetu anakuta pale kuna itilafu. Eh, yuko wapi mke wangu? Anauliza yuko wapi mke wangu? tukaa ah, Si wenyewe tukamwambia si si wenyewe hatujui. Wewe si umeondoka ulimwacha. Si tunajua umemwacha wapi. Si ndio anza kutukimbiza sisi na, ma, na mapanga. Mm. Watu wakaanza kukimbizana kila mtu anaingia njia yake. Kasema hapa leo hapatoshi huko kumechafuka. Tumekimbizana, watu wakasema watakuwa si ndio kashachanganyikiwa, mm. ndio mm. uchizi na ndio si ndio ulikuwa unamwanza. Mm. Tunaona mtu anatukimbiza. Tukasema mm, hapa hapa fai nyumbani kushaharibika. Ikabidi tuwaite wanaume. Tukasema hapa jamani, tuwaite wanaume itakuwa kashachanganyikiwa kabidi waite wanaume pale kuitwa wanaume wakamkamata ule kumkamata wakamfunga kamba mikono na miguu wakasema huyu hapa cha msingi huyu huyu kama vitu mpeleke hospitali labda wakampime akili takuwa labda akili zake sio nzuri enda hospitali wameenda kumpima wakasema huyu ana tatizo la aina yoyote mm. tukasema ana tatizo yoyote eh, saa tatizo nini mbona amechenji tukasema hmm, sisi wale wenyewe wanasema sisi hatujui lakini tatizo tunamuona mbona ana tatizo lolote mm. so chizi huyo mm. tukasema mm basi kabidi tufanye turudi nyumbani pale mm. tukae tena tukae tumwache kumwacha siku akatoka akakimbia ghafla akaenda kulala makablini katika kukimbia makablini sasa ndio uchizi shamwanza na mwanamke tena akishaondoka yani tukaanza kuweuka mm. kabidi akimbie makablini na sufuria lake hata watu wanashangaa ah, huyu mtu alolala hapa makablini afanya nini ukiangalia mbona kaka tu mzuri tatizo nini watu wanashangaa wanampitapita pale Katoka kaude nyumbani. mon Kurudi nyumbani akaamama mama anamuuliza, "Kwani wewe una tatizo gani? Mbona sasa hivi mvivu kama mtu uliochanganyikiwa?" Jicho kalitoa yuko ndio mimi najiona sijielewi elewi anamwambia mama sijielewi kuna muda nakaa sawa kuna muda sikai sawa. Mama akawa amesema umeona eh anamwambia baba umeona huyu mbona simuelewi mwanao baba si mm, hata mwenyewe namuona simuelewi. Sasa siku hiyo baba mwenyewe alikuwa kaka zake asubuhi kaka zake pale nyumbani. Yeye akawa ameenda kwa shughuli zake kama kawaida kaondoka zake hivyo hivyo akili zake zinakuja zinakimbia kaondoka kazini ndani kwake amna kitu ateki kimoja hapo kweupe kama uwanja mm-hmm. kaondoka zake kazini kwenda kazini akarudi umeona jioni jioni ukarudi vo mpaka pale nyumbani kamkuta baba alikuwa bado hajaenda kazini ilikuwa kama mida saa tisa tisa hivi ah, kumkuta pale kabidi amwambie we mzee naomba hati yako ya nyumba Umeona, naomba hati ya nyumba sasa yeye sema nikupe hati ya nyumba eh. Sasa nikugea hati ya nyumba ili kiili weje katuwe mtoto. Eh? Ana hati ya nyumba mimi, mimi nikupe mimi nimekufa mpaka nikugee mimi hati ya nyumba. Eh, na mama yako huyu hapa anashuhudia, wewe nitakugaje mimi hati ya nyumba wakati mimi sikufa? Nakwambiaje utanipa hati ya nyumba unipe? Akaambia mimi siwezi kukupa. Unasemaje? Siwezi kukupa. Kaingia ndani. Kuingia ndani akatoka na shoka. Umeona? Kutoka na shoka akampiga lao la kichwa. Mzee ule kazima kadondoka hapa chini. Po! tuwashangaa watu nyie moba yenu kadondoka si nikasema tutoke nje nini jamani baba kadondoka ongea nikawaitaita dada zangu dada walikuwa nje waana hata habari bwana aliku baba kadondoka umekuja kula namkuta mtu anafoka pale chini ah, kwani tatizo nini si huyu hapa alivyompiga baba ajakaa kakimbia kajua kabisa hapa nimefanya kosa umeona mm. si tukamkamata yule na watu tukamwingiza kwenye gari tukamkimbizia wapi hospitali kwenda hospitali kweli amemwangalia akamwona anaitafu kashaumia hapa kichwani kabidi ameshonwa nyuzi nane mm. Umeona? Mm. Kushona nyuzi nane yule mzee akakaa kaa akamweka sehemu tu ya mapumziko kidogo atulie kwa sababu si unajua na afu alikuwa na pressure yani mtu mzee mzembe. Pressure pressure nini si unajua? Kabidi beba wakampeleka hospitali. Tumembeba mpeleka hospitali. Mm. Kumpeleka hospitali pale mm wa hawa nani madaktari wakaja wakaambia, kwani ukapata tatizo? Tukaambia bwana, huyu amepigwa. Umeona, yeye amepigwa yeye na kaka yenu yeye, kwa nini amfanya mambo kama? Akaambia sijui, kama mtu ambaye alochanganyikiwa. Hata sisi wenyewe tuelewi, kwa sababu hata siku moja hajawahi kumfanyia baba mambo kama hayo mm. Maana mtu kama kachanganyikiwa mm. Wakasema ah, basi takuwa kachanganyikiwa, kakaenu yupo sawa. Akasema eh, basi wakampima pima pale kila kitu, akamwangalia akamwambia, huyu tatizo lake alipotoa alipompiga inabidi tumshone mm. Wamemshona pale nyuzi nane kabidi tumrudishe nyumbani. Mwenyewe tukamweza baba uko sawa? Mimi niko sawa, niache tu nirudi nyumbani nikapumzike. Mm. Kabidi turudi naye nyumbani pale. rudi nyumbani kakaa siku ambalo mpiga baba hajarudi siku ile, kaona siku ya hapa nirudi nitajulikana, nitakamatwa. Yaani kashajua kabisa kwa mimi nishafanya kosa, hajarudi kwa siku ile, kaudi siku ya pili yake Mhm. Umeona? Katika kurudi siku ya pili baba akamwambia, "Wewe umekuja hapa, mazali wewe mwanangu unataka kuniua, basi wewe una lazi na mimi." Kwa sababu kama wewe ungekuwa una lazi na mimi, usingenipiga mimi babako mzazi kutaka kutaka nikupe hati ya nyumba ikiwa mimi bado niko hai, wewe unataka hati ya nyumba. Umeona? Mm. Yuko baba nisamee, sijui na nini nini, yani nimekuja kama ya kupiga nisamaa. Yeye nisamee, nisamee. Baba akasema sawa, kanyamaza. Imekaa tena siku hiyo tena, ikaja tena tamaa ikamjia. Hiyo hiyo roho ya kutaka utajiri imemjia kuja pale kwa baba baba, haiwezekani, mimi ni getu ya tia nyumba, mimi bado naitaka. Kamkuta baba yuko kitandani kalala, akamchukulia nini sasa, kamchukulia tena shoka lile lile la siku ile, ikabidi ampige tena pale shoka kitandani bwana. Umeona, kumpiga na shoka kitandani, mzee wa watu tena kazima. Tukasema baba la kichwa pale pale poshono pale pale, kaenda kufumua tena nyuzi bwana. Eh, wamepigwa tena pale baba. Sasa kupiga pale, kasema ah, huyu atakuja kuua, kabidi tuite polisi Mm. Tukasema huyu hapa usio tukomchekea huyu. Siku hiyo watu wakamzunguka watu wakasema huyu tunabidi wakamatwe. Kabidi waje polisi pale nyumbani. Wamezunguka nyumba ile Wameingia wamemkamata. Akamwambia si una, unajifanya wewe unajifanya chizi mbona mambo ya kaz, kazini unaenda unaenda kujitafutia wewe chizi kweli? Twende huko kwanza. Mm. Wakamkamata. Katika kumkamata akaenda naye mpaka huko. Kuenda naye huko kwanza piga sana. Oh, mi sio chizi mi najielewa kama kama wewe unajielewa kwa nini unataka kuua babako unataka kumuua. Wewe unajielewa unataka kuua babako. Wewe wewe unafanya kusudi. Sasa kama unajielewa kwa nini unataka kuua? Oh, mimi sio chizi jamani, si napatwa na nini tu akisijielewi. Sio chizi mimi sio chizi wamempiga sana kakaa kule kama wiki. Wakamwona tumemwacha mwacha huko huko polisi tumemwacha. Mm. Kama wiki. Sasa tunajua mzazi roho ya huruma, mzazi wa kike. Hmm. Roho ya huruma bwana mimi mwana ana yeye hali. Yaani kule kwa sababu kule ziko kule mwanae yeye ah ali, yani roho ya chakula. Eh, ali chakula. Ah. Kwa sababu anakuwa na mawazo mwanangu kule kupi, yani huruma, roho ya huruma tena imemjia bi mkubwa. Mm. Ikabidi eh, sasa kulalamika, kwa nini mnafanya hivyo? Kaka yenu yule sijui nini na nini, nendeni mkamchukue, sio vizuri mnavyofanya, sijui nini, mimi sijisikii amu kula mpaka aje Tukaona ah, tusimkele mama yetu, ikabidi tufanyaje? Twende tukamchukue, arudi pale nyumbani, ikabidi tukamtoleza amana pale mm. kumtolea zamana kweli karudi pale kanywea yani kama sio yeye katulia kabisa mm. yani mzanii yale mambo ambayo mapepe mapepe kaacha mm. kabidi tulie pale nyumbani katika kutulia baadaye siku akasema mama mama mimi naenda zangu kufanya fanya kazi zangu kwenye mishemishe zangu kama kawaida mama haya katoka kaondoka hapo. Siku ya baba alikuwa kaenda zake kazini, akurudi siku ya baba, sababu mm. kazi zake za kufanya za kulala huko huko, siku nyingine analala huko mm. Basi kabisa mama akae pale nyumbani wote tukae. Siku sasa ilikuwa asubuhi kama saa moja moja hivi. Yaani achana na hii siku ya mbili yake ambayo aloenda kazi kamwambia mimi naenda kufanya kazi achana na hii. Sasa siku ya siku hiyo sasa kama pili yake karudi sasa asubuhi pale nyumbani saa moja moja katukuta tumeka zetu mimi na dada na mama yangu bado tunapiga piga zetu soja. Kimeenda kimeudi wenyewe tunapiga stori zetu za furaha furaha. Tunamwona mtu kaja tumbo wazi wangu wangu mm. shati kavua kabaki na suruali kuja pale kabeba bonge la chuma mm. kasimama nalo ndani kafungua mlango hodi hodi mpaka ndani kausukumiza mlango watukuta sisi tumekaa kwenye kiti yuko we mama we mm. anamwambia wewe mwanamke naomba usome swala zako za mwisho anamwambia mama mm. soma swala zako za mwisho sasa hivi mm. nataka nikumalize umeona akasema nataka mi niombe dua e, omba dua nataka nikumalize Akasema ni kwa kosa gani? Ndio nimeshakwambia na ukiendelea ubishi nashangana na kupiga nacho hicho chuma nilichokishika. Mama akasema basi subiri niombe dua. Nikishaomba dua tayari wewe utanimaliza. Mm. Nikabidi mama aombe kweli dua mbele yangu. Kaomba dua pale. Akasimaliza kuomba dua, akamwambia sasa mimi nataka unimalize, yani malize, nishamaliza kuomba dua. Mm. Yule kweli kakichukua kile chuma, kakinyanyua, anataka kumweka nacho kichwani, anatetemeka mikono mizima na mwili mzima unatetemeka, kile chuma anacho tu mm. Umeona, anamwambia nimalize, yeye bado anatetemeka na kile chuma, nimalize, anatetemeka nacho kuona, eh, hapa mbona sielewi, akitupa kile chuma pale chini mm. mbio kakimbia mm. Umeona, hasa anashangaa ah, Siwezi nataka kunimaliza. Mbona sasa hajanimaliza kaacha chuma kakimbia? Tatizo nini? Kaambia sielewi. Mm. Kaondoka. Umeona? Katika kuondoka kasema ah, Tukasema kwani kaka yetu sasa mbona viko hivi, mbona elekei? Tukasema si lazima tujue tunaona mtu anaweuka tu kila siku mm. Sasa siku hiyo tumekaa kidogo tumekaa kidogo pepe nyumbani pale mm. Ikabidi waje mambo ya wao lambalamba lambalamba ambao wanaingiaingia kwenye majumba mm. kila nyumba wanaingia lambalamba ndio kina nani lambalamba ambayo watu wanaokuwa wanaojiita kama ni waganga ambao wanaingia kwenye nyumba wanatoatoa vitu vibaya nini nini kama kuna uadui nini wowote ule mm. ambaye mtu kama kwa kuna tatizo chumbani kwako wanakuja wanatoa afu wanaanza kutoa jamani mmekiona hiki wale walambalamba wanaitwa sijui mm. manyaunyau sijui nyaunyau mm. ikabidi waje siku hiyo sasa ilikuwa chana tumekaa mm. kuja pale tunashangaa watu wamekuja, tatizo nini? Na yeye mwenyewe kaka yetu naye alivyoona mwenye mambo akapenda, kayaingia kwenye grupu tena lile lile ambalo alikuwa kaenda huku, kaenda kujaribu, anajaribu tena kwingine Akabia yeah. Eh, anawaambia mimi mwenyewe nataka mambo kama hayo. Anawaambia wale lambalamba, mimi naye nataka. Eh, kabidi waambie unataka. Eh, basi wachukua ndoo hiyo, unatia maji, unaenda kwenye vile vitu vinavyotolewa, unazima mwana. Mm. Unazima kile kitu kinatoka. Mm. Afu anaweka kwenye mf, kama kiroba kile. Mm. Basi ikabidi sasa wasema waambiaje, sasa inabidi leo twende kwenu. Mm. Wale nambamba na wanamwambia yeye, twende kwenu. Mm. Twende kwetu eh, twendeni. Uu, mpaka pale nyumbani. Wamefika kweli, watu wamejaa, watu kibao. Ilikuwa mchana, tumejazana kibao, watu kibao. Tunajua tena uswahilini, watu kama wote. Mm. Wameingia pale ndani, watu wengine wameingia kule ndani, akasema bwana, kwako sio kuzuri. Wale ndio wanamwambia yeye, kwako sio kuzuri, tunataka tuone chumba chako. Mm. Kina itilafu. Mm. Jibu la aje akataa. Basi twendeni. Mm. Kuingia kweli kule ndani. Kuingia kule ndani kweli bwana. Mm. Wakatoa hizo karatasi hizi. Mm. Tatu. Mm. Kutoa zile karatasi tatu akamwambia hizi karata wakatoka wakatoka nje akasema huyu hapa mama yake yupo. Mm. Wale lambalamba sasa ndo wanauliza mama yake yupo tukasema yeye eh, mama yake yupo na familia yake yote ambayo dada zake baba yake nini wote wapo. Mm. Abidi wote tuitwe kifamilia pale mm. yani kwamba tuongee kifamilia mm. akasema huyu kaka yenu kuna vitu alikuwa anavifanya sio vizuri mm. hivyo vitu alivyokuwa anavifanya vimembeukia yani vitu anavifanya kama alikuwa na, anafanya mambo kama alikuwa na, kuna alikuwa anaenda kinyume na ubinadamu kama wengine mm. huyu mm. kwanza kajiharibia mara mbili mm. kwanza alikuwa na swali kwenda msikitini kabisa yani unaona sfigida hiyo alikuwa anaenda msikitini anaswali hey, eh, mm. anaenda msikitini anaswali vizuri yani alikuwa anaswali swala tano kabisa mm. lakini baadaye kapata tamaa ya vishawishi mm. ambavyo alivyoona kishawishi cha kutaka utajiri haraka haraka mm. kwao umemponza mm. umeona akafikia kipindi akaenda kumtafuta shehe ambaye alizani kwamba ustazi kumbe sio ustazi kumbe na mambo ya, ya mambo ya, ya, ya ufilimasoni filimasoni mm. umeona tuko eh, eh nyinyi mkiajuaje hayo? Tukasema sisi hatujui, kwa sababu wote hapa sisi tunajua anaenda msikitini. Kasema basi alikuwa aende msikitini hmm. huyu, kulikuwa kuna sehemu anaenda na huko alikuwa ashadiana na huyo huyo ambaye mtaalamu alikuwa anamfanya kama yeye ustazi wake, kumbe sio ustazi. Yaani anajua ustazi, kumbe sio ustazi. Huyo kumbe sio mtu mzuri. Hmm. Yaani huyo kumbe ni ni mambo ya ushirikina ushirikina, yani ni mganga. Umeona? Yeye alijua vile kanzu anavyoona ameivaa, anajua ni ustazi, kumbe sio ustazi kama anavyojua yeye. Hmm. Umeona? Nikasema he, kumbe ndio maana kaka yetu kila siku anaenda kupika ugali hapa asubuhi, saa wanapika mchana, wanaondoka nao, kumbe wanaenda huko, kumbe kuna mambo yao eh, mambo yao wanayofanya ndio hayo. Kasema ah, kwa hiyo haya unayoyaona haya ni majini yako matatu, na majini haya hapa haya yametumiwa kwa njia yenu nyinyi, yaani kila linavyozidi kugeuka ndio lingekuja kuua familia moja badala mwingine mm. ila kutokana bi mkubwa mwenyewe kwanza alikuwa anafuatiliwa na yeye vitu vya humu ndani, lakini kutokana bi mkubwa mwenyewe mzito kwanza, afu bi mkubwa anapenda sana dini, muda wote kanisani akumuishi Kwa hiyo vile vitu alivyokuwa anavifanya yeye alijua labda vije kumuumiza bi mkubwa afe. Sasa vimempindukia mwenyewe, sasa hivi ndo kageuka mwenyewe, vimemgeukia mwenyewe, ndio hivyo amekuwa kama chizi mm. tuko he, he sasa tunavichukua hivi vitu tunaenda kuvichoma moto. Mm. Na sehemu yote alipoenda kuweka vitu vyake vibaya, basi tunaenda tunamwambia twende atupeleke. Mm. Tukasema sawa. Basi watu tukatoka, wamekusanyika watu mpaka huko kwenye ofisi yao, kwa sababu wale wale walikuwa na ofisi yao. Mm. Tukatoka nao wale mpaka huko au lambalamba, eh au lambalamba. Mm. Tumeenda watu kibao, sio kwamba naongea mtu mmoja, watu tuko kama wote. Mm. Bae mwenyewe mlengwa basi kufika kule kule amevichukua vile vitu akavichoma moto pale mbele yetu, tunashuhudia mpaka vinalipuka, inatoka kama la wino wa bluu, inatoka hivi kama wino fulani hivi, inatoka kijani kijani, si kijani, bluu si bluu, si ndo ya majini yanaruka, hata tuelewe mm. ah, tukasema labda atapata uheni kaka yetu, ikabidi tunyamaze. Sasa siku ya kumbe ambapo akasema hapa inabidi kuna vitu vingine kavichimbia chimbia kavipeleka wapi, sehemu ya kwenye mashule mashule, alikuwa anaenda anategesha hivyo vitu vingine ili ili si ndo kuna vitu anachukua sana nyonya damu mm. hivyo vitu vya kufungwa vinayo vilizilizi vimefungwa si vikamba kamba gani hayatuelewi tumezikuta vitu vimefungwa ukamba sijui nini mm. mona ikabidi waende anavichukua chukua vyote vile vyote kaenda kuvichomachoma moto vote umechoma moto sasa kitendo kile cha kuchoma moto tu vile vitu vyake mm. kaka yetu ndo hali inazidi kachenji kabisa kawa chizi kabisa akawa sasa anakimbia kimbia ovyo pale nyumbani yaani tu akawa atulii mm. umeona mm sasa kapindi tuka, ikabidi tumuulize yule Lambaba, tukamuuliza sasa, huyu kwa nini tusimfuate yule alipokuwa anaenda kule kwa stanani kwa huyo ambaye huyo mganga wake alikuwa anaenda, tukamuulize kwamba vipi am, amuopoe akae sawa, kwa sababu hatuwezi kumuona kaka yetu anaharibikiwa namna ile mm. hapa hmm. namna ya kumwopoa mimi siwezi kumwopoa kwa sababu kwanza kaka yenu kashajaribia maisha huyo huyo alomfanya vitendo vya hivi inabidi mumfuate kule kule aende awaambie nyinyi bwana tupeleke hiyo sehemu ulikuwa unaenda wapi mm. ili awaelekeze na muende naye nyinyi wenyewe yule ndugu yenu mm. sisi kweli siku hiyo akazurura kwa kakimbia akarudi siku hiyo tukamkamata tukamuuliza wewe hiyo sehemu ambapo ulikuwa unaenda na mke wako mpaka mmefika huko mlikuwa mnaenda sehemu gani akaniambia sisi tuko tunaenda tegeta kwa hiyo alikuwa anaenda Tegeta yeye. Sasa kama alikuwa anaenda Tegeta huyo babu mpaka sasa hivi maana yake wewe alikuwa anajiitwa babu. Mm. Eh, mwenyewe alikuwa anajiita babu. Mm. Huyo babu mpaka sasa hivi mko mnaenda. Yupo? Akasema yupo. Basi tuendeni tukupeleke tukaenda naye kweli. Mm. Kufika kweli kule kwenye hiyo nyumba tumekuta maturubai limefungwa. Mm. Kwenye hiyo nyumba ambayo alikuwa anaenda yeye kuswali na huyo mke wake. Tumekuta turubai limefungwa afu mkuta watu wamejaa. Mm. Tunauliza ah, jamani hapa si kwa babu eh hapa kwa babu sasa mbona tumekuta turubai kuna tatizo gani maanake tumekuja hapa tuna mgonjwa wetu mm. jibu la wale wakasema hapa huyo babu mnamtaka ameshakufa umenielewa eh? ameshakufa kwa hiyo hapa hayupo mm. amekufa eh, kafarini kafa tangia jana kwa hiyo leo wameshamzika hapa tu tushatoka kuzika he eh sasa hatuna ya kufanya inabidi tumnyajue tena yule ndugu yetu turudi naye nyumbani Mm. Kurudi naye nyumbani pale ndo uchizi ulipokuwa inaendelea kuendelea. Umeelewa? Uchizi unaendelea. Ikafikia kipindi anakula kinyesi chake. Nani? Kaka yetu anakula kinyesi chake mwenyewe. Mm. Anakula kinyesi chake mwenyewe. Mm. Siku nyingine akiamua kula kinyesi chake mwenyewe, siku vimemchoka kula kinyesi anakula nani paka. Siku nyingine anakula kunguru ambaye alokufa tu kwenye barabara, akimwona kunguru kafa anachinja anakula. Basi akirudi mwenyewe anachukua paka, anakuja nao kwenye kiroba pale, akishafika pale mwenyewe anamkatakata ule paka pale, anampasua kwa sababu ule akisha amekuwa ameoza mm. kitu kichooza unajua kinavyonuka vibaya mm. Basi anapasua pale, akishampasua basi harufu pale ya mkai lazima mkimbizane tu mm. Anampasua pasua ule tayari, anamweka kwenye sufuria yake mm. Anamkatia katia nyanya, vitunguu, anaweka jikoni yeah. Umeona, akishaiva yule tayari na kuiva kwenye hivi sana, anakuwa ni hiva kidogo tu, tayari kashashusha sufuria mm. Anaingia ndani Akishaingia ndani anachukua kama kuna ugali anauliza mama, hamna ugali uliobaki? Mm. Umeona, anamwambia ugali upo. Nigeni na mboga yangu. Kuna mboga yako eh? Mimi mboga ninayo. Ah ah, mimi sitaki mboga mwenyewe, mboga yangu nimekuja nayo. Mm. Basi anachukua ugali mama anampa bila mboga. Yeye eh, mboga hataki ile ambayo iliyopikwa. Anataka mboga yake mwenyewe. Anachukua ile paka anamweka juu. Anatia nyanya nyanya zake zile za paka zile alizoweka, mwanzo katia katia anakula ugali wake. Mm. Umeona? Mm. Ikafikia kipindi sasa anakaa ndani na sufuria lake lile lile analolipikia, maana jeusi sio mchezo. Mm. Anakunya anakunya kinyesi kile kinajaa mpaka juu. Umeona? Ye kazi yake akirudi nyumbani ana shida mboga, anachukua kile kinyesi anachukua kama wali umepika au simpe mboga. Ye anatia kwenye kinyesi kile anakula wali na na kinyesi. Mm. Umeona? Siku nyingine akiamua anachukua ngano, anakoroga, anakunywa hai, yani ngano mbichi ile anakunywa umeona basi ndo mpaka sasa hivi akili bado ndo imesha change mpaka kesho kutwa hapa tunapoongea na huyo mke wake mpaka sasa hivi tangia ameondoka mtoto atumjui alipo wapi na mwanamke atujui alipo anapokaa tupajui wala mtoto anapokaa tupajui mawasiliano hatuna mawasiliano naye mpaka sasa hivi mlibahatika kujua sababu ya huyo babu kufa mm, hatujawahi mm, kubahatika kusikia chochote ni siku ambayo hayo ma, malambalamba yametoa ma, makaratasi ukutani au ni siku gani ambayo babu alikufa? Huyo babu alikufa tangia tulichukue yale makaratasi yalivyochukuliwa yale mm. yalivyochomwa yale mm. na ndio babu kama kitu kimemrudia kule kule mm. sababu alivyoyachoma yale majini yale mm. yani kama kitu kishageuka kimemfuata kule kule mwenyewe. Naona ndio siku ambayo babu hajakaa sana, kusema kweli, kafu mm kwa hiyo maana ya majini yalitakiwa tu lazima yaue. Eh, yaue. Sasa ameona huku hamna tena kuua. Kwa hiyo yamegeuka yamerudi tena kule kuwe kwake mwenyewe. Mm. e. Hilo ndo tukio lilomkuta kakaangu. Kwa hiyo naomba jamii jamani. Watu wasiwe na tamaa. Tamaa sio nzuri. Na pia mtavyoona vipeperushi sio kila kipeperushi mkakiona kizuri, vipeperushi vingine vina mambo so mazuri. Watu sasa hivi wanafanya wanautamani, wanautaka utajiri wa kinguvu, lakini utajiri wenyewe baadaye unawatokea puani.